Hi guys! So wala ko ubra sa buong adlaw. So may bisita ko sa apartment. Pakitali ko sino. Tadaan! Hi guys! Diba ito lang. Diba invading eh, the forest of Lito, Valencia. Forest kuno guy. Forest nila to. The forest na. Garden ano? Ang daming halaman dito sa bahay ng Lito. Di ba? Mga obra maestra. Di ba? Mga kabulak ka, nakabit-kabit ka. Bitsinit na niyo, matimpla ko kape kita niyo. Ika para mapasok kapag may mas masagos ang kamaturan, balang hindi ka palang na. Grabe siya, oh! Pero isa na ito gusto mo ang kape. Ang maisog eh! Ang maisog! Na kaya yung ipagbato. Sige na isa, tignan ka. Hmm? Sige, wala pa kapag hapon. Tidali lang pala mo nabili ko ng ano, ang bugas eh. Wala ko rice cooker. Ma'am, butama na sa ganda ka na tubig. Okay na na. Ah, dasig lang mas gali. Oo, para sa relasyon namon. Dasig lang yun. Ay, talis na ta? Ay, uga. Ay, uga? Ni? Uga? Horoys, uga. Ikaw balaga, uga ka na. Nami, huniya ba? Nananaroys na, nagutom na ako kadugay. Kadugay? Kadugay gani? Kadugay, ako palang gaon. Pwede yun. Kailangan mo siya. Hindi kaya? Hindi ko. Hindi? No? Sabi niyo. Pakit na rin. Ano mo yung beer? Makal mo pakit. Pakit. Pakit. Bitter ka lang din dyan. Kaya yung single ka. Tapi siya mo na rin ang pangan ko, hindi pa sa iba, na pinagpuso ko sa iba na tao. Ay, ano na naman sa manbuk, ay hindi yun komplikado, kundi na budlay talaga sa utso ko. So, relasyon lang na, komplikado, hindi mo pagsudlan. Uy, ganun ka dahil sa bintana niya. Ay, ganun ka ako lagi. Doon ka dalapan. Ah, tapos mo may makita, mahulog. Sabi mo, hulog ka, wala naman sa lasin mo. May bibig ka na naman. Bukaw na. Pakabusog ka sa pagkaon. Sa pagkaon ka pakabusog. Kaysa pagpalangga, hindi ka na mabusog. Hala, kaon. Come. Tapos na dahil kami gugutugot. Napulin ni si Ron. How are good night sleep everyone. Mag-goodbye na kami ng mga bagay. Hindi siya mahula. Makilala na itong tapos. Bye! Bye!